Merhaba, ben Ozan. Diye diye kanalımın birinci yılını devirmiş bulunuyoruz. Karantina zamanını daha verimli geçirmek için çekmeye başladığım videolarımı umarım beğeniyorsunuzdur. Bu videoda çekimler sırasında yaşanan bazı maceraları sizin için derledim. Eğer birinci yılım için bir hediye vermeyi düşünürseniz kanalıma abone olmanız ya da sevdiğiniz bir videoyu paylaşmanız beni çok mutlu edecektir. İyi seyirler. Merhaba ben Ozan. Sakallı ve bıyıklı olduğum için bilgili biriyim. Sizce ekip Umarım faydalı bir şey paylaşabilmişimdir bir şeyler. Umarım faydalı olmalı. <laughs> Umarım faydalı bir şeyler paylaşabilmişimdir Şahika. <laughs> Saçım nasıl? Güzel mi? Baba bir dur Allah'ını seven sen ya. Solda yavaşlayacağımızı unutma baba. Unuttum orayı ben. <laughs> Ay başlatmamışım. Şakasını. Çabuk getir vallahi sürekli beni. Kahve içeceğim daha. Sordum Ay çap çap kendine vuruyorsun. Aa daldım ben. Tempo yavaşlatıyor. Sen onu yapacağım diye yavaşlıyorsun bu sefer kaçıyor. Çiçekler ki derviş baba yapraklarım. <laughs> Yakam nasıl? Eşit mi? Hı, eşit. Tamam. Ya. Hayır. Ay tamam. Çıkardın mı dışarı? Hayır be. Nasılmış modeli diye baktım. Ama bir sefer benim içeri zemeke soktuğum şeyi dışarı çıkarttın. İçinde zaten. Ama oranını değiştirdi. Tabii tabii. Saçın nasıl Pınar? Bir olumsuzluk var mı? Ama yani bir kabarıklık, bir telin şöyle gelmesi falan no, no, gibi, şey. gibi. Um, bilmiyorum. Merhaba ben Ozan diye başlıyorsun ha. Ben İbrahim'im. Şey ben Ozan'ım. İbrahim de İbrahim. İbrahim kim abi yani niye? <laughs> bir küçük küçük gürültüler yapabilirsiniz sorun değil. Sonra bir daha çekeceğim. Bugün benim Ozan abiye değil abi Ozan <laughs> abi ne abi <laughs> ya yok Ozan hala. Bıyığım yukarı çıkıyor mu abi? Oraları düşündün mü? Şortum görünüyor mu bel altı? Hayır. Tamam. Evet. Bir tane <laughs> Hoş geldin baba. Stüdyo çekim yapıyoruz. Ha. Yönetmen benim. Yarın iki tane tavuk kanadı, biraz tavuk aldım, kanat bulamadım. Tamam. Ha, biliyor burada bizim yaptığımızı kayıt. Saçım nasıl? Böyle taraflı gelsin. Öyle yapıyorum. Ondan sonra basayım edeyim derken mahvoluyor saç. Basayım mı buraya? Şortum görünmesin. Saç dolanmışı bir şey var mı? Pınar iki bardak su getirir misin ya? İki de oralet. <laughs> Çiğ öyle <laughs> çiğ. Göstermiş olup göstermiyorlar hatta. Dil gerçekten şurada dönüyordu. Evet hocam. Kilitli Göstermiş. Bu millet geldi geldi. Yine geldi beklediğim ah ne güzel. Şarkı mı bilmiyorum ya. Ne güzel güneş şu bakkalere gelsin Bitti. Bitti anne niye konuşuyorsun? Uzatırız o sonra. Ozan Efendim sen bütün kelimeleri söyledin mi zaten? en azından playback yapacak kadar söyledim. Olsun. Sekizinci deneme. <laughs> Ozan, çekim yapıyor muydu? Bitti. Güzel olduğunu düşünüyorum.